abdullo abdullo aha nechi minutga chiqdingiz nechi minutga tabriklaymiz siz ha videoga videoga qara videoga siz 5 minutga chiqib mana kobul mana sizga kobul sovrinni mana qarang mana qarang nechi chiqdingiz chiqdingiz 5 minut 5 minutga chiqdingiz ha qanday topshiriz tavakkalgami yo'q e tanishlar bo'ldi ye yomon ekansiz bo'lsang imtihon qanday bo'ldi tavakkal belgiladingizmi yoki to'g'rilab tavakkal Bo'zing yozdi. siz qani belgiladingiz a'lo darajada a'lo darajada tavakkal qilmadingizmi yo'q bozingiz hozir do'stim siz bir minut kim bir minut kim imtihon qanday bo'ldi Bular. do'stim bir minut kim siz imtihon qanday o'tdi siz yaxshi balandroq gapiring yaxshidir tavakkal belgiladingizmi yo to'g'ri topib yo'q to'g'ri yozdi. yaxshi qiz bir minut kelgansiz imtihon qanday o'tkazdingiz? bo'ladi yaxshi. tavakkaligami ham. Yo'q, tayyorlanganman. Hammasini tayyorlanib, to'g'ri belgilaysiz. Imtihon qanday o'tdi sizlar uchun? Yaxshi bo'ladi. Tavakkal belgiladingizmi, to'g'rilab? Endi bilganimiz to'g'ri belgiladik. bo'lsin yozsin, omadingizni bersin. Imtihon qanday o'tdi siz uchun? Bo'ladi. Tavakkal belgilaysizmi, to'g'rilab? Yo'q, endi qo'ldan kelgancha fizikadan yaxshiroq. Ha, bo'lsin yozsin. Imtihon qanday bo'ldi siz uchun? Zo'r. qanday bo'ldi tavakkul rasmiy tayyorlangandingizmi tayyorlangandek bu kallani qarang katta bosingiz imtihon <laughs> qanday o'tdi aka sizlar uchun zo'r o'tdi tavakkalga ham tayyorgarlik ko'rdi tayyorgarlik ha bosing azim omad bersin assalomu alaykum aka imtihondan chiqasiz imtihon qanday o'tdi siz yaxshi tavakkul belgilasizmi tayyorgarlik ko'rib tayyorlanib ha yaxshi bosing azim imtihon sizcha qanday o'tdi Balaroq gapiring zo'r bo'ldi zo'r bo'ldi tavakkal belgilasizmi tayyorgarlik ko'rib keldingiz tavakkal bosing gazini omadingiz bersin aka bir o'tgan kunmi sizda imtihon qanday o'tdi siz uchun imtihon yaxshi o'tdi tavakkalligami yo tayyorgarlik ko'rib yarmini tavakkal yarmini tayyorgarlik ha bosing gazini o'zimiz denovni bolalari aka do'stim yaxshimisiz imtihon qanday o'tdi siz uchun imtihon yaxshi tavakkalligami yo tayyorgarlik ko'rib endi kepka haqida taassurotlaringiz kepka berildimi yo'qmi kepka berilgani yo'q Maska bilan hech tepki berildi? Maska bilan hech. Nimaga chetga berilmadi? Fikringiz? chetga hali kelgani yo'q dedi. Imtihon qanday o'tdi aka siz? Yaxshi bo'ladi. Tavakkallik yo tayyorgarlik ko'rdim. Tavakkallik. Bosingasin. Assalomu alaykum do'stlar, yaxshisiz? Imtihon qanday o'tdi siz uchun? Tavakkalgami yo tayyorgarlik ko'rdim. Tayyorgarlik ko'rdim. Bosingasin, omadingiz bersin. Assalomu alaykum do'stim. Yaxshimisiz? Imtihondan chiqyapsiz Imtihondan chiqyapman. Qanday bo'ldi imtihon siz? Yaxshi. chestni bo'lim ha chestni nimaga kepka berilmadi kepka berilmadi bilmadim bunisini pulini kimdir yeb ketgan bo'lishi mumkinmi bilmadim bunisini qiziqqanim ham yo'q o'ylaganim ham yo'q tavakkalga topshirdingizmi yo tayyorgarlik ko'rib biroz tayyorgarlik ham bor ha bosingiz omadingizni bersin do'stim yaxshimisiz imtihon sizcha qanday o'tdi yaxshi chestni o'tdimi nimaga kepka berilmadi bilmadim nimaga nimaga deb o'ylab ko'rdingizmi yo'q kimdir yeb ketgan bo'lishi mumkin pullarni bo'lishi mumkin balkim imtihon qanday topshirdingiz tavakkalgami yo tayyorgarlik ko'rib ikkalasi ham bosing bosingizni omadingiz bersin